Oke okay guys, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga buat di share, oke? Okay? Kalau ku surah Kulangkahkan kakiku dan menyentuh jaga janji suci dalam cinta ujung embun-embun di pagi hari dambaan insan di ini menjalan hidup